Buonasera a tutti, eh, stasera volevo parlare di questo, Big Ben. È un tabacco un po' anonimo, dato che non ho trovato molte fonti. Eh, si presenta con questa busta qui, non ha marca, solo tranne questa cosa qui, Piper Raid eh, Tobacco, Classic Red il prezzo costa 3 euro ogni 25 grammi e secondo me è un Virginia mischiato a un Bardi o Virginia è un tabacco grezzo dato il prezzo però anche a fumarlo a me non dispiace è un tabacco da esterni soprattutto lo vedo per le passeggiate, per queste cose, cosa che sti, se ti casca qualche granellino di tabacco non, non perdi il cervello. Io l'ho comprato due o tre volte e all'inizio è stata un po' ostica come, come gusto e come valuta de, della situazione. Ma per le, per le due volte successive un pino a cercarlo di caricare nella miglior maniera possibile e capendo un po' il tabacco dato che si diventa molto secco per niente umido alla fine è buono 3 euro 25 grammi non è un, una cattiva scelta chiaramente è un po' un fustino del dash la, confe la confezione ve lo faccio vedere meglio il del dash sì eh, non lo so provatelo marche e mh, mm, tipi di tabacco su internet non ne ho trovati se volete commentare a me alla lunga piace imparandolo un pino a caricare e fumarlo c'è di peggio c'è di meglio ma per 3,25 euro cosa volete? A me va bene anche così. È buono. Non è ottimale, ma è buono. Poi per la pipa si fa un po' di tutto ci piace anche un po' fumare la pipa, sicché ci potresti caricare anche un po' il tabacco da sigaretta e altre cose peggio. Un sapore grezzo, un po' molto nicotino, molta carica nicotinosa. Eh? Pippo Barontini niente provatelo fatemi sapere fustino del dash big ben e buona serata a tutti